birthday to you. Happy birthday, dear Eric. Happy birthday to you. Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. ¡Eh! Te estás poniendo viejo. Con cara de conejo. <laughs> Tru, tru, truco. Vete allí con. Make a wish. con él. Make a Wish Foundation. Los tres juntos. Toby. A cosita mami. A cochito de mami. Ya vi que tú estás esperando. tenés de bizcocho? Mira, pide un deseo. Ah, un deseo. Un deseo. Ya, ya te van a dar bizcocho, ya mismito. Ya, Toby. Mira, ya, baja, muévete. Muévete. ¡Yay! ¡Eh! ¡Yay!